ยิงหันยิงหันยิงหันหลังยิงจบโอเค anjing anjing anjing anjing. Anjing anjing Anjing anjing anjing anjing gua gua gua hanya ingin anjing dada gua sakit ibu-ibu guys. Bu, bu mau kemana bu? Bangke. Ibu-ibu anjay. Gu, gu, gua hanya ingin anjing dada gua sakit. 안녕 안녕 Get over here! Cobra! huh? Anh chết <laughs> gua, gua, gua hanya ingin anjing dada gua anjing Anjing, anjing. Attention.